عليكم ورحمه الله وبركاته معكم صار قناه Geeks ميدل ايست اليوم راح نسوي الغاز الريدلر في لعبه باتمان اركم نايت فمثل ما تعرفون اذا لعبت اللعبه آه، في مهمات جانبيه واحده منهم ان الريدلر راح يختطف كات وومن وراح اقول لكم يلا حلوا لي مجموعة الغاز عشان احررها اوكي فهاي يكون اول لغز في السلسله آه، فاول شيء تسوونه عندكم تول واحد اللي هو الدائره فكل ما تطقون دائره بتشوفون هالاشياء تتحرك اوكي واللغز كله على هاي هاي الخدعه اللي فيه اوكي فخلنا نرد من البدايه اذا خليتوا السياره هني وحاولتوا ترفعون ذي ما راح يرتفع ليش لان هاي هني فراح ارفعه وبعدين راح اوبس ما راح اسوي كذي راح اسوي boost واطير فوق اوكي راح طيرنا السياره فوق لا تحاولون تعدون هالمكان وانتوا داخل السياره طلعوا من السياره اول شيء تنزلون تحت هناك راح تشوفون زر بروح آه، اوقف على الزر لهني ليش لانه راح يطلع لكم ال... الجزء اللي في النص اوكي بعدين تحكموا بالسياره بال remote control ومشوها شوي شوي ترى السياره غبيه وعادي تطيح زين يبوا هني طقوا دائره قدموها زياده اوكي الحين طق دائره الحين شلون كان اي خلاص لا لا لا مو خلاص اكشلي يس اوكي كذي زين فالحين خلينا مثل ما تشوفون الاحمر هذا يكون تحت الرافعه عشان انه يعطيني المساحه اوكي بس الخدعه انه وانت تسوون boost لازم تطقون دائره مره ثانيه على اخر الوقت عشان القطعه اللي هناك تنفتح وهاي تدخل داخل اوكي خلينا نجرب واحد شلون كان اي دائره اوكي ف توصلون هني وتستخدمون الباور winch تعرفون تستخدمونه المفروض لحد الحين بس خلكم تطقوا ار 2 ار 2 ار 2 ار 2 لما خلاص هاي اول جزء من اللغز الحين الجزء الثاني اللي هو لازم تقلبون السياره لا مو صدق يلا الحين لازم نروح نكلم كات وومن وهي تعط عشان نحصل مفتاح حق الفخ اوكي لازم نوقف اي صح كيف هو يشرح لكم الحين اوكي فاللي بيصير الحين ان تشوفون الاضواء اللي هني بتشوفون ان اكثرهم حمر وبس في واحد منهم اخضر الحين حاولوا على كات وومن وبتشوفون انه في هنا اقفاص او ما ادري هاي اقفاص أم بنفس التشكيله اوكي فانتم لازم تختارون القفص الصح اللي بيكون فيه المفتاح والباقي كلهم راح يقتلونها فهمت؟ فاذا تشوفون الرسم آه بتشوفوا انه في ثلاثة على اليسار والباقي كلهم على اليمين اوكي فله هذه الاخضر اللي تحت هنا فخلوا كل شيء على اليسار خلوا الثلاثة ذولاك على اليسار هناك و راح تشوفون انه هذه هو الصح من هالجهة واذا طلع غلط كون فوشل اوكي فهاي نهاية اللغز الاول What, what kind of question can only be asked upon reflection? Good luck. اوكي فهاللغز الثاني اول ما ترجعون ال المقر مال الريدلر راح تدخلون الحجر راح يقول لكم اوكي يلا الحين حلوا اللغز زين فشلون تحلون اللغز اول شيء تشون هني راح تلاحظون ان في دوائر تقدرون تطقون عليهم وكل ما تطقون دائره راح آه تفتر الدوائر اللي هني فانتوا شنو تبون تسوون لازم تسوون علامه الاستفهام اوكي فتسوون نفس علامه الاستفهام اللي الحين تشوفها قدامنا فاكا هاي القمة اللي فوق خليناها اوكي الحين الدائرة اللي في النص لا مو بدي هاي زين هاي ثاني واحدة صح الحين اخر واحدة بعد فرتين لا اوكي هاي صارت صح بس خربت اللي في النص لحظة <clears throat> اخر مره اوكي فالحين هاي اول جزء من اللغز الجزء الثاني اللي لازم تشوفون انعكاس ال light اللي فوق ذي مثل ما تشوفون راح يسوي لكم الدائره اللي هي النقطه مالت علامه الاستفهام فانتوا سوي كذي وسوي scan حق الردل وينحل اللغز اوكي فهاي اللغز الثاني خلينا نواصل اللغز الثالث راح يكون داخل هالحجرة هني خلينا ندخل داخل ونشوف شو السالفة جيبوا <coughs> باتمان على هالمنصة وخذوا كات وومن ودوها في المنصة الثانية اوكي فالحين شنو اللي عليكم تسوون؟ شوفوا الارقام اللي فوق لحظه خليني اخلص هاي السوالف هو <clears throat> اوكي ف الارقام اللي الحين قاعد تشوفها بشخصيه كات وومن هم الارقام اللي يكونون حق باتمان والارقام اللي باتمان تشوفهم فوق هم الارقام اللي حق كات وومن فلازم تحفظون الارقام اوكي فخلنا نحفظهم بالترتيب خلي بدي اوكي فبيكون ثلاثة واحد أربعة خمسة اثنين أوكي ف ثلاثة واحد أربعة خمسة اثنين اوكي فباتمان حل اللغز خلنا نسوي الحين دور كات وومن خلنا نحفظ الترتيب واحد ثلاثة خمسة اثنين أربعة كيف خلنا نروح واحد ثلاثة خمسة اثنين أربعة حلينا اللغز الحين لازم نضرب ذيلين بسرعة take out your primitive weaponry from the line all the latest is وين المفتاح؟ اوكي فخلنا ناخذ المفتاح فهاي بتكون نهاية اللغز الثالث حق رودلر اللغز الرابع حين يمكن وصل هو السباق اوكي ف ما في اي ذكاء ولا شيء بس انه يبي له سرعه بديهه <coughs> خليني اشوف اقدر اسويه كامل في مره واحده ولا لا يلا بيجن بس انتبهوا انتوا تطقون الدائرة لان يمكن <coughs> يقصون عليكم عشان ان تقتلون نفسكم بالغلط. لا تضغطون دائرة وانتوا على الاحمر. روح حق المنطقة اللي ما فيها لون. <coughs> <coughs> وهاي يتحركون فانتبهوا اوكي اخر هاي اول لفه خلصنا منها يلا اللفه الثانيه اوكي واو اوكي فهاي الاشياء اللي ممكن تصير يعني وانتو تلعبون انتبهوا من الاخضر اللي راح يقتلكم مره ثانيه تحرك بس اعتقد لحين اقدر افوز لحين في مجال الا اللفه الثانيه اوكي جونا من هذه اخر مقطع هو اصعب مقطع له هو دي اوكي 23 ثانية yes ثاني لفة خلصنا يلا الحين ثالث لفة قلل الوقت تعتقد ف لازم بدون اخطاء هالمرة لا لا لا مثلا هالخطأ يلا اوب اوب اوب اوب اوب اوب اوكي لحن في وقت لحن في وقت ثلاثين ثانية آخر مقطع اوكي shit. <laughs> وخلصنا الغز الثالث اوكي <laughs> فنفس الشيء تشوف المفتاح آه شكل المفاتيح oh, خلوا كاتومن تشوف نفس الزاوية فبيكون هالشكل وخلنا نتأكد فراح يكون هالقفص كيف هاي اللغز الرابع هل بيفتح غرفة ثانية؟ لا ما فتح اللغز الخامس بسيط بس مزعج كل اللي عليكم تسوونه ان تطيرون من السيارة وتروحون الى هاي الـ الـ الاهداف اللي هناك خلنا نشيك كيف جلايد جلايد جلايد اب شوف كذي سخيف وترجعون مرة ثانية وتحاولون وتحاولون هاي اول واحد فيهم في اثنين والاثنين الباقيين اصعب من كذي بيكونون شوي بس يبي لكم انك بعدكم تحكم في الطيران خلينا نجرب مره ثانيه اوكي لا لا لا كم اون اوكي كنا سته اوكي فهاي اول مرحله المرحله الثانيه لازم لازم الف واروح اضرب اللي هناك اسويها وبس to the next one. There's all you can do is glide and encapsulate a variety of squirrels. اوكي هاي يقتلون كيف الثالث لازم تجون هني تلفون تحاولوا ما تدعمون شيء اوكي ما. وهكذا لا لا No! Okay, okay, okay, okay, okay. Oh, yes. Czyli... اوكي ف بس حولوا على كات وومن هني وخلوا الثلاثة تجاوب اليسار كان بيكون بيكونوا هاي الصفة على اليمين بتكون اوكي بيكون حلقة فصل اوكي <coughs> <coughs> I trust I trust you're you're not not giving her false hope, hope Detective. detective. كيف الحين لازم اني هني مره ثانيه